Herzlich willkommen heute nochmal zum singenden Adventskalender. Singen Sie mit, genießen Sie es und eine gesingete Weihnachtszeit wünsche ich Ihnen. bringt mit sich lauter Freude und Wonn.